Hola. Bye. Hola, son Estela, son de Ortes, eh, formo parte... Formo parte del youtuberos de youtuberas e de este año. Como espectadora gustaría ver eh, vídeos quizáis un poco más dedicados a parte de humor, vídeos con retranca, que, que sexan curtos, eh, que sexan capaces de conectar rápido co espectador e que nos fan olvidar un mal día, un mal exame ou que sexa. Eh, dentro de vídeo facernos, por exemplo, poderás facer un tutorial, explicarnos algo que, que che parece interesante ou dentro de vídeo opinarnos, pois dar a túa opinión sobre un tema ou o teu punto de vista. Eh, que vos desexo moita sorte a todos. Eh, nada, que comigo vas a ter fácil, que vos son de risa fácil, o sea, que nada, moita sorte.